七三号运载车已失联。啊，对不起。红儿，阿朗。刘飞城，要干什么？爸爸，你真的会变成一颗星星吗？会啊，你只要数三、二、一，抬头。 悪いな少し汚しちまった万事さん大丈夫かすり傷だ tới nhầm chỗ nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi I died once. I won't die again. defile this world in blood, especially the blood of my wife and daughter. There's no reason to die, but there is a reason to kill. We're gonna have fun! 너희들한테 죽을 What the 좋다네. now you die under the death penalty. Kita hanya bisa rencana hidup ini, Bian. Tapi kita nggak pernah tahu di mana posisi kita akhirnya. Semua berakhir sekarang. Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tadi undang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang.